子猫の地位が始まるよががががががががががががこっちそろそろ休まなくて平気かい全然平気だぜ行こうぜ <laughs> 今日もいい天気だなそうだねこんな日はこんな日は昼寝をしよう昼寝進まないのか旅の基本は急がないことさそそうなのか やっぱりどこにもいないねどこ行ったのかなこっちいないね 人もいないねそうみたいね だったらみんなで乗れるのにな。 Eli! いいいがこっみがみがみがみがみが んそうだちすごいだろうもうこんな時間こっちこっち眠りながら笑ってたよえどんな楽しい夢を見ていたんだい夢 行こうかこっちおおお思い出したーたちと遊ぶ夢を見たんだ友達かい <laughs> そうだぜ <laughs>